सङ्घीय संरचनाको यो प्रणाली नै के हो भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई टाइम लाग्यो विविध समस्याहरू त छँदैछ चुनौतीहरू त छँदैछ तर पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा गएर निर्णायक भूमिकामा पुग्दाखेरिको एउटा गौ गौरवमय अनुभूति चाहिँ मलाई भएको छ नेतृत्व क्षमताको विकास भयो दोस्रो थुप्रै प्राविधिक कुराहरूको ज्ञान भयो र तेस्रो हामीले न्यायिक कुराहरू सँगसँगै थुप धेरै क्षेत्रहरू जुन स्थानीय सरकारलाई प्रदत्त गरेका बाइसवटा अधिकारभित्रका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने समग्र अनुभवसँगै नगरपालिकाको कानुन बनाउने र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरासम्मको पनि अनुभव मिल्यो भन्ने मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारमा पुरुष जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि जनताको विश्वास महिला जनप्रतिनिधिमा एकदमै धेरै छ है जस्तै पुरुष साथी जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग अलिकति माथि हाई लेभलको पुरुष साथीहरू हाई लेभलको महिला साथीहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी महिला जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग चाहिँ जस्तो जस्तो वर्गको मान्छेले पनि त्यही सम्पर्क गर्न सक्ने अथवा भेटघाट गर्न सक्ने कुरा फुलस्त राख्न सक्ने हुँदो रहेछ हिजो अरूको लागि यो गर्न पाए हुन्थ्यो यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने स्थानमा उहाँको आवाज सुनिदिने ठाउँमा पुगेको छु त्यसले गर्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ खुसी लाग्छ र आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँहरूको समस्या के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले सोध्नुहुन्थेन कि आफ्नो समस्याहरू मात्रै भन्नुहुन्थ्यो दलित महिलाहरूमा चाहिँ विशेष विशेष गरेर यो अशिक्षाका कारणले गर्दाखेरि अलिकति मद्यपान सेवनका कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक समस्यामै गुज्रिरहेका दलित महिलाहरूको अवस्था परिवारबाट निस्किनै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ शैक्षिक हिसाबले पनि कम अनि नलेजको क्षमताको हिसाबले पनि कम हुँदाखेरि अन्य अन्य महिलाहरू अन्य जनप्रतिनिधि महिलाहरू जनप्रतिनिधिहरूभन्दा अलि धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने कर्मचारी साथीहरूले पुरुष कर्मचारी साथीले यति धेरै घुमाइदिनु भयो कि हामीलाई सुरुको अवस्थामा हो कि जस्तो लाग्ने कि यदि हामीले कानुन नपढेको थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन हाम्रो हातमा थिएन भने त हो रहेछ भन्थे हामीले उहाँकै आधारमा चाहिँ सबै पुरुष करो साथीहरूको हातमा सुम्पेर अगाडि पढ्न पर्ने बाध्यता थियो तिनै बुढापाका उमेर पुगेका राजनीतिज्ञ अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग अनुभव हुन्छ भन्ने एउटा सोच छ र कम उमेरका व्यक्तिले ती कुराहरू राख्दा यिनीहरूले के नै जानेका छन् र अथवा यिनीहरूको उमेर नै यति कम छ कति नै अनुभव होला र थोरै भए पनि अविश्वासको वातावरण छ एउटा प्रशासनिक रूपले कर्मचारीसँगको द्वन्द्व छ कर्मचारीले उपप्रमुखहरूलाई सहजीकरण नगरिरहेको कुरा छ अर्कोतिर प्रमुखहरूले सहयोग गर्न अर्कोतिर वडाध्यक्ष साथीहरूबाट यो थुप्रै कुराहरू जकडिएका छन् घरको अब व्यवस्था यताउति गर्दाखेरि समस्या कतिपय ठाउँमा हुन्छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्दै म निस्किएको अवस्था छ महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई कहीँ न कहीँ डमीको रूपमा देखाइएको छ हिजोकै दिन जस्तो जसरी हिजो महिलाहरूलाई विभिन्न समितिहरूमा राख्ने विभिन्न स्थानमा राखेर उहाँहरूको सही छाप गराउने चलन थियो अझै पनि त्यो चलन कायम नै छ जस्तै कि सदस्यहरूको कुरा गर्ने हो भने वडा स्तरमा भएका मिटिङहरूमा वडा स्तरमा हुने निर्णयहरूमा र कतिपय बेला त पालिका स्तरकै मिटिङहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई खबर पनि गरिँदैन र माइनट बुक उहाँहरूसम्म पुर्याएर उहाँहरूलाई साइन गराउने मात्र काम गरिन्छ उपप्रमुखहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने सबैको अवस्था एक सर नभए पनि अधिकांशको चाहिँ त्यही अवस्था छ जस्तै कि अब कुनै महत्त्वपूर्ण यदि बैठकहरू छन् भने त्यो बैठकको पूर्व सूचना नदिने सीमित व्यक्तिहरू आफै बस्ने निर्णय गर्ने र बहुमतको कोरम पुर्याउने र त्यो हिसाबले निर्णयहरू गर्ने गरिन्छ अहिले पनि ऊ बजेट बनाउने क्रममा प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्कोजना बस्नुहुन्छ बजेट बनाउनुहुन्छ यो बजेट तपाईँले पढिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले आइरहेको सन्दर्भ छ अझै पनि महिलाहरू उपप्रमुख भन्नुभएको छ पन्ध्र प्रतिशत उपप्रमुखहरूले पनि खुला तरिकाले बजेट बनाउन सक्नुभएको छैन एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले मात्रै उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ अरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि नपाउने र अर्को मान्छेलाई कार्यवाहक दिन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा न्यायिक समिति जिनतिन उपप्रमुखहरूको त्योभन्दा बाहेक अझै पनि मैले धेरै कुराहरूमा उपप्रमुखहरू ब्याक हुनुहुन्छ गाह्रो छ चुनौती छ कतिपय जिल्ला स्तरीय बैठकमा त म अन्य पालिकाका प्रमुखहरूलाई भन्छु कुरा उठ्छ हामीले त उपप्रमुखलाई यदि बजेट दिएछौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले दिने हो बजेट त्यो बजेट त उहाँहरूले दिने होइन नि त बजेट त बनाउने कामै उपप्रमुखको हुन्छ त उहाँहरूले स्रोत अनुमान गरेर दिइसकेपछि त बजेटका तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी नै उपप्रमुखको हो त अनि के दिनुहुन्छ तपाईँले बजेट भनेर पनि मैले प्रश्न गर्छु क्या जहाँ जति धेरै द्वन्द्व भएको छ त्यहाँ एकलौटी तरिकाले काम धेरै भएका छन् त्यसले नै द्वन्द भएको छ अहिले पनि उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ धेरैजना महिला हुनुहुन्छ त्यही महिला भएको ठाउँमा उपप्रमुख अहिले महिला भएको ठाउँमा पुरुष यदि हुनु भने यदि मात्र होइन कुटाकुटै हुन्थ्यो किनभने निर्णय नगर्नु प्रक्रियामा त सहभागी त हुनु पऱ्यो नि त्यो प्रक्रियामा सहभागी नै हुन भयो त किन चाहियो त पदीय जिम्मेवारी कार्यपालिकामा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयो भने हाम्रै कार्यपालिकाको टिममा अध्यक्षज्यू पुरुष हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यूले बोलेको कुरा सबैले सुन्नुहुन्छ कि उहाँले एजेन्डा राख्ने बित्तिकै सब चुपचाप लागेर सुन् सुन्नुहुन्छ यहाँसम्म कि गाउँपालिकाको एउटा नेपाल सरकारको अधिकृत लेभलको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ तर हामी महिला उपाध्यक्षहरूले प्रस्ताव गर्न बित्तिकै अलि नसुनेको जस्तो गर्ने त्यसपछि ए हो र यस्तो पो हो थाहा छ उहाँहरूलाई सबै कुरा कानुन त यो काम गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ कि फेरि व्यक्तिगत काम पनि होइन जनताको कामको साझा एजेन्डालाई राख्दा पनि अनि दोस्रो दर्जा दिन खोजेको जस्तो आलटाल गर्न खोजेको जस्तो मैले चाहिँ विषयगत शाखाहरू जुन हेर्नुपर्छ ती शाखाहरूमा चाहिँ नीति बनाउने कुरा बजेटिङको कुराहरूमा चाहिँ छलफल गरिरहँदा मैले एकदमै आफ्नो कुराहरू आफ्नो एजेन्डाहरू निर्धक्कसँग राख्न सक्छु तर यमुना नेपाली एउटा सिम्बोलिक प्रतिनिधि हो दलित महिला सदस्यहरूले निर्णय प्रक्रियामा केही पनि थाहा नपाउने घरमै गएर साइन गराउने र निर्णय एजेन्डाहरूको विषयमा पनि कसरी तय हुन्छ कसरी छलफल हुन्छ भन्ने कुरामा पनि आफूले चाहिँ राय आफ्ना धारणाहरू राख्न अलिकति वातावरण सृजना पनि नहुने र आफैले पनि अझै क्षमता विकास गरेर हिम्मत गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ सदस्य चाहिँ अलि निर्णय निर्णय जो गर्ने खालको चाहिँ पद होइन जस्तो लाग्यो कि घरिघरि अब अब यो पदमा त पुग्यो तर पनि अब आफूभन्दा सिनियर मेयर अध्यक्ष हुँदै उपमेयर सबै हुँदाखेरि उहाँहरूको कुरालाई नकार्न नकार्न पनि नसक्ने अवस्था कतिपय अब यो ठाउँ चाहिँ अलिकति जस्तै जनताको गुनासो मात्रै हामीले सुन्ने र जनताको गुनासो मात्रै लिएर जाने खालको स्थान हाम्रो हाम्रो सदस्यको पद रहेछ जस्तो लाग्यो कतिपय निर्णयहरू अब सबै एजेन्डाहरू सबै निर्णय निर्णयसहित एजेन्डासहित तयार भएर आइसकेको हुन्छ त्यसमा हुन्छ र हुने मात्रै कुरा मात्रै हुने दलित भइसकेपछि दलितको दलित समुदायको समस्याको कुरा दलितसँग जोडिएका विभिन्न सवालका कुराहरू र दलित समुदायलाई चाहिँ कसरी उत्थान गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो समुदायमा विकासका कुराहरू कसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुराको संवेदनशीलता चाहिँ दलित जनप्रतिनिधि महिलामा हुन्छ है वडा अध्यक्ष कोही फलानु ढकाल हुनुहुन्छ भने उहाँले समग्र विकासका पूर्वाधारको योजनाहरू मात्रै गर्नुभयो भने उहाँ एकदमै अगाडि बढ्नुहुन्छ तर यमुना नेपालीले चाहिँ पूर्वाधार सँगसँगै महिलाको मुद्दामा र महिलाको विषयवस्तुमा के गर्यो र दलित समुदायका लागि के गर्यो भनेर थप अरू दुईवटा मुद्दामा पनि सेन्स सेन्सिटिभ भएन भने गाह्रो हुँदो रहेछ महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको महिलाका केही छन् योजना भने दिनुहोस् भनेर औपचारिकताको लागि एकपटक सोधिन्छ उपप्रमुखहरूलाई पनि धेरैजसो महिला कुनै कार्यालयमा आयो भने उसँग सम्बन्धित कुराहरू उपप्रमुखकोमा पठाइदिने खालका एउटा प्रवृत्ति छ बैठकहरूमा योजना निर्माणको क्रममा पनि अधिकांश समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ महिलाको मुद्दा हेर्नुहोस् है महिलाका कस्ता कस्ता योजना चाहिन्छ भने एउटा सोच चाहिँ त्यो छ सबै क्षेत्रको जानकारी चाहिँ हामीले राख्नु चाहिँ पर्छ म महिला हो म मुस्लिम हो त्यो भएर मैले महिलाको मात्र मुद्दा बोल्छु मुस्लिमको मात्र मुद्दा बोल्छु भनेर सोच्यो भने हामी त्यहाँसम्म मात्र सीमित हुन्छ हो हामी जुन वर्ग वर्ग जुन समुदाय जुन लिङ्ग जुन क्षेत्रबाट आएका छौँ त्यसको अलिक बढी जानकारी हामीलाई हुनसक्छ त्यसको वकालत हामीले अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो छोड्नु पनि हुँदैन त्यो पनि गर्ने तर सँगसँगै अन्य क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ म भित्रको वर्गलाई के आवश्यक छ भन्ने विषयमा त मैले प्रतिनिधित्व गरे पो मैले त्यो ठाउँको थाहा पाउँछु त तर त्यो मात्र होइन विशेष प्राथमिकता त्यो क्षेत्र रहला तर समग्रतामा त हामीले सबै क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि म चाहिँ महिला हुँ तर मैले महिलाको लागि मात्रै काम गर्नुपर्छ भनिरह्यो भने मेरै मेन्टल्ली रूपमा त्यही मात्रै मैले सोचिरहेको छु भन्दा म त फराकिलो दायराले जान सक्दिनँ महिलाको एजेन्डाहरू ल्याइराख्दाखेरि ल्याउनको निम्ति चाहिँ पुरुष साथीहरूले चाहिँ कम बोल्नुहुन्छ है गाउँसभा सकेर निस्केपछि पुरुष साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो पटकको बजेट त सबै महिला मैत्री बनायो नि उपाध्यक्षले एकल सबै महिला उचालेर भन्नुभयो कि उचालेको होइन बाबा हाम्रो चाहिँ अब दलित सबै दलित बस्ती मात्रै छ त्यसपछि सबै यस्तै अब आफ्नो आफू जहाँ छौँ त्यहीँ त्यसैलाई अलिकति फोकस चाहिँ गरिँदो रहेछ धेरै महिलाहरू अहिले तपाईँको सात सय त्रिपन्न स्थानमा उपप्रमुख हुनुभएको छ अहिले कतिपय नयाँ नयाँ महिलाहरूसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू बनेर आएका छन् सायद त्यहाँ उपप्रमुखहरू नभएको भए आउँदैन थियो महिलाले चाहिँ समग्रता क्षेत्रको कृषि पशुदेखि लिएर सबै क्षेत्रको कुराहरूलाई पहल गर्छौँ भने पुरुष साथीहरूले प्रायः जस्तो चाहिँ विकास निर्माण पूर्वाधार विकासतर्फ जोड दिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा पनि हामी महिलाले चाहिँ सबै क्षेत्रको समेट्नुपर्ने कुरा छ महिला सम्बन्धी चाहिँ पनि अलिकति कार्यक्रम पनि आएका छन् अनि बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम प्रोजेक्टसँग अरू प्रोजेक्टसँग माग गरेर त्यस ठाउँमा पुरुष भइदिएको भए नहुन पनि सक्थ्यो त्यो तपाईँहरू नभए त त्यहाँ महिलाको कुराहरू त उठ्दैन अरे नि त भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको सर्कुलेट चाहिँ बाहिर पनि हुँदो रहेछ सेयरिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ खुसी पनि लाग्छ पहिलो स्टेजमा यदि बालबालिकाको कुरालाई महत्त्व दिइँदैन थियो दलितका महिलाका खास गरी रोजगारीतर्फ ध्यान दिइँदैन थियो भने त्यस्ता कुराहरू सामाजिक विकासका कुराहरूलाई ध्यान दिइँदैन थियो स्थानीय भाषा संस्कृतिको जगेर्नाका कुराहरूलाई ध्यान दिइँदैन थियो भने मलाई लाग्छ थोरै भए पनि मेरो उपस्थितिले जति हुन्छ मैले चाहिँ त्यो कुराहरू त्यहाँ राख्न सफल भएको छु यस्ता थुप्रै ससाना मुद्दाहरू छन् जुन चाहिँ अरूको ध्यान पुग्दैन अथवा एकदम साना मुद्दा ठानिन्छन् तर जसको लागि जसको जीवनमा त्यो भइरहेको छ ती व्यक्तिको लागि त्यो धेरै ठुला असर पार्ने खालका कुरा हुन्छन् र यस्ता सबै पालिकाहरूमा केही न केही छन् जसले गर्दा ती दलितको सहभागिताले गर्दा ती महिलाको सहभागिताले गर्दा त्यस्ता मुद्दाले अवसर पाएका छन् प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ यो कानुन नै रहेछ भन्ने लाग्छ किनभने संविधानले व्यवस्था नगरेको भए हामी यो पदमा र यो निर्णायक उसमा चाहिँ आउनै पाउँथेन सीमान्तकृत दलित समुदायहरूका लागि प्लेटफर्म सिर्जना गर्नुपर्छ पोलिटिकल पार्टीले पनि तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरू पोजिसन दिने कुराहरूमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन अन्य महिला अन्य जनप्रतिनिधि र दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूमा त धेरै डिफ्रेन्ट छ नि त उहाँहरूलाई विशेष व्यवस्थाको कुरा चाहिन्छ विशेष बोल्ने ठाउँ चाहिन्छ एजेन्डामा विशेष कुराले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुराहरू हुन्छ धेरै कुराहरू मैले जान्दैन थिएँ जा बुझ्दैन थिएँ त्यस पछाडि मलाई धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो हुँदै मैले पनि प्रशासनिक कुरामा मैले मलाई जानकारी नगराइकन गर्नुभयो निर्णय भने म त्यसको समाजमा सहभागी हुन्न मैले साइन गर्दिनँ भने के भने अनि त्यसपछि गएर त्यसै गरी प्रशासनिक कुराहरूमा तपाईँहरूले मलाई त्यहाँ जतिखेर प्रमुखको टेबलमा तपाईँले आकार निर्णय र कार्यान्वयन विधिहरू पठाउनुहुन्छ त्यो मेरो टेबलमा पनि आइपुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग गर्दै गएँ कतिपय मैले प्रशासन के अरे प्राविधिक कुरा नजानेका कुरा यहाँका कर्मचारीहरूसित सिक्ने पनि प्रयास गरेँ क्या र अर्को अध्ययन मेरो विशेष गरी मैले यो जस्तो सरकार सञ्चालन ऐनका कुराहरू मैले गर्ने सातवटा समितिभित्रको मेरो काम कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू अहिले धेरै कुराहरू प्रमुखज्यूले नि मसँगै सल्लाह गरेरै काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ कसरी जाने यसरी गरौँ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ हाम्रो एक डेढ वर्षदेखि चाहिँ यो परिस्थिति बनेको छ खास गरी हाम्रो मधेसी समुदायमा महिलाहरूलाई हिजोको दिनसम्म घर बाहिर पनि निस्किन दिने वातावरण थिएन बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ त्यसैले हामीले आफूलाई अध्ययनशील त बनाउनु नै पर्छ मेरो काम कर्तव्य अधिकार के हो त्यसबारे एकदम दखल हुनुपर्छ जानकारी राख्नुपर्छ र आफूले चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा हुन्छ अथवा सम्बन्धित कहाँ हुन्छ आफूले चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर मलाई यो सूचना चाहिन्छ भनेर त्यो सूचनाहरू लिनुपर्छ बैठकहरूमा सहभागी हुनुपर्छ सकेसम्म कुनै पनि बैठक हामीले छोड्नु हुँदैन कम महत्त्व कुनै पनि चिजलाई दिनुहुन्न र कार्यालयबाट कुनै सूचना माग गर्नु छ यदि एकपटक दुईपटक यदि त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ भने हामीले ती कुराहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ ती कुराहरू लिखित रूपमा माग्नुपर्छ र त्यति पनि भएन भने विभिन्न हाम्रो जो सरकारवाला पक्ष छन् अथवा सञ्चार माध्यमहरू छन् तिनको पनि सहयोग लिन पछाडि हट्नु पर्दैन सुरुमा त हामीलाई फलानो नेता भन्न पनि एकदमै अड फिल हुन्थ्यो नेतेनी भन्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुहुन्थेन कि म नेता भइसकेँ तर मेरो श्रीमानलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो अनुभव यस्तो छ भने अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्ट जनतासँग जोडिने फोन उठाउने गर्ने हुँदाखेरि यो परिवेशलाई चाहिँ अलिकति परिवेश परिवर्तन भइसकेको हुनेछ हामीसँग पनि भएका अनुभवहरू उहाँहरूसँग सेयरिङ गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने अबको समय अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने खालका योजनाहरू बनाएर जान सक्ने ठाउँहरू रहन्छ हामीले नेतृत्व गरेका कुराहरू उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ बाहिरबाट दोस्रो कुरा अहिले कानुन र कार्यविधिहरू बनिसकेका छन् विभिन्न महिला आन्दोलनहरू भएका छन् हाम्रा अग्रजहरूले जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको छ हामीभन्दा पनि धेरै अप्ठ्यारा अवस्थामा उहाँहरूले ती आवाज उठाउनु भएको छ र उहाँहरूको सङ्घर्षका कारण नै हामीले यो अवसर पाएका छौँ आज हाम्रा समस्या हामीलाई ठुला लाग्न सक्छन् तर यीभन्दा ठुला समस्या तिनका थिए त्यसैले गर्दा यो मलाई लाग्छ अहिले हामीले बाटो बनाउने काम गरिरहेका छौँ अब हाम्रो कार्यशैलीले चाहिँ भावी जुन अब जो युवाहरू आउँछन् अथवा जो पनि महिलाहरू अथवा जो पनि राजनीतिमा आउनुहुन्छ हामीले जुन अप्ठ्याराहरू भोग्यौँ पक्कै पनि जति सङ्घर्ष गरेर जुन परिवर्तन हामीले ल्याउँछौँ उहाँहरूको लागि त्यति मार्ग प्रशस्त भइदिन्छ र अब नयाँ आउनेहरूलाई पनि हामी पुरानो महिलाहरूले चाहिँ के अरे गाइड गर्छौँ कि तपाईँहरूले गएर यसरी चाहिँ यो समुदाय स्तरबाट कार्यपालिकामा यसरी प्रस्तुत हुने गाउँसभामा यसरी प्रस्तुत हुने तपाईँको अधिकार यो हो तपाईँले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ तपाईँले जनताबाट आएर जनतालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो हो हामीले सबै हाम्रो अनुभवहरू सेयर गरिराख्दाखेरि त उहाँहरूलाई त्यही किसिमको गाइड हुन्थ्यौँ हामीलाई देखिसकेपछि पनि अब त्यो फल्ने यस्तो ठाउँमा यस्तो स्थानमा यस्तो भइसक्यो अब यो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको परिवारले पनि देखेर सिक्नुहुन्छ होला र उहाँहरूले पनि हामीले हामीले पनि गरेर अब हामीले पनि यस्तो गर्नुपर्छ हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा देखेरै सिक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ